para nosotros como organización sindical es que hoy también el CENTE a través del el SINADEP, el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional, está participando en este evento, exponiendo libros eh, de, maestras, de maestros del Estado de Puebla y dentro de ocho días, el día 24, tendremos también la participación del doctor Jorge Antonio Alfaro Rivera director general del SINADEP, para exponer, para presentar el libro del SINADEP. Por eso a mí me parece que es un evento en el que de manera eh, corresponsable estamos participando con una institución tan emblemática como lo es la Universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para que nos platique sobre el stand en el que participa el CENTE en esta 30 Feria del Libro WAP. Así es, es muy eh, grato que la sección 23 del Sindicato de de la Educación tenga bien el establecer muchos eh, convenios y entre ellos es con la UAP, en donde en su 30 edición de la Feria Nacional del Libro tenemos la grata oportunidad de participar dando la oferta educativa que tiene el CINADEP indicando todo lo que nuestra organización sindical tiene a bien ofrecer a nuestros premiados y que bueno, es un espacio también de cultura en donde la educación es parte de ello. ¿Cuántos títulos están participando? Eh, por el momento están participando el propio libro de la Fundación Sinadep, están participando algunas ediciones de nuestros compañeros que vienen siendo alrededor de unas 12 eh, ediciones que tenemos de nuestros compañeros y además una serie de libros que han salido como parte de la editorial del magisterio de, del magisterio del magisterio general.